Sunt din Comuna Muntei, județul Galați. Am 29 de ani. Și mă ocup cu meseria asta, cu cazane de țuică, cu băli, cu lideni, cu găleți, făcut din mâna mea, special, toate făcute din, de la cap la cap. Că fac orice, fac de la cel mai mititel până la cel mai mare. fac găleți, fac băli, fac lideni, fac cățui. cățui de tămăiat, fac tigăi cu coadă care făcute de friptură fac uh, oale de 10 kg, tot cu tot cu căpăcele, care de face boș, din bazine de la mașină de spălat. Deci, nu, de 18 tile, vă arăt și bazinele care le am, anume le-am strâns și mă pun într-o zi, le fac pe toate. Fac găleți de mus, de ăștia care, mus eu aia omul, fac cazane mari, așa de 10 deca, care, care fierbe zerul pentru făcute brânze. Fac uh, cum îi spune, cupe care când muze oaia să nu cadă direct în găleată. Cadă direct în cupa aceea și după aceea să cadă în găleată. Garantează că știu că sunt de la bătrânii noștri făcuți și tot așa le-a prins că bune, rezistente și vede, uite, ăsta e lucru Chiar am fost ieri undeva la părinții mei, undeva aici, de la Bârnat, 10 km, și o femeie care mă știa din mai că când eram de 15 ani, am lucrat eu niște găleți de ăștia de apă, i-am făcut niște lideni, i-am făcut... Femeia de 15 ani nu prea mă mai cunoaște, că am început să îmbătrânească. M-am dus ieri ca să iau ceva de la ea, să cumpăr ceva de la ea. După aia m-a întrebat, cine ești tu? Tu ești ciurdita? Zic, cum? Nu sunt eu ciurdita, eu sunt cezărică. Vai, cezărică, tu ești care mi-a făcut găleata aceea. Păi eu sunt care am făcut și Lidianu. Care am făcut și nu de țigări. Și acum, dacă m-a văzut, a zis, băi, da o sticlă de vin la pachet acolo. Deci vește, vește da. că ai lucrat bine. Dacă m-a știut și m-a ținut minte, mi-a zis, da un bidon de vin, că ești băiat de treabă și ești muncitor și știi că am un lucru bun de la, de la tine. Noi, asta e meseria noastră. Iarna ne retragem, vara plecăm ca funicile. Adunăm tot ce ne cade, mâncăruri, facem și noi ce putem. Când se vine toamna, înțelegi, ne adunăm și noi ce ne trebuie la casele noastre. Și cam asta facem noi. Noi nu ne ocupăm cu altă meserie. Numai meseria de cazane, cu cazane, cu băli, cu de astea facem noi. Cam asta facem, nu ne ocupăm cu altă meserie, că nu știm. Dacă cu asta ne-am născut, cu asta facem cât ține lumea asta.